a fracasar. Nuestro país va a prosperar una vez más. Estamos en el umbral de un nuevo milenio, listos para descubrir los misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las enfermedades y conquistar la energía, la industria y las tecnologías del futuro. Un nuevo orgullo nacional va a guiar y va a sanar nuestras divisiones. Es hora de recordar que seamos negros, marrones o blancos, todos tenemos la misma sangre roja de los patriotas. Todos disfrutamos las mismas libertades gloriosas y todos honramos a la misma gran bandera estadounidense. Y si un chico nace en Detroit o en las planicies de Nebraska, ven el mismo cielo nocturno, tienen los mismos sueños en sus corazones y tienen ese aliento de vida que viene del mismo creador. Así que a todos los estadounidenses en todas las ciudades, cercanas y lejanas, de montañas a montañas, de océano a océano, escuchen esto, nunca más volverán a ser ignorados. Sus voces, esperanzas y sueños van a definir nuestro destino estadounidense. Y su coraje y su generosidad nos van a guiar a lo largo del camino. Juntos vamos a hacer que el país vuelva a ser fuerte, que Estados Unidos vuelva a ser un país rico, vuelva a ser un país orgulloso. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro y sí, juntos vamos a hacer que Estados Unidos sea grandiosa una vez más. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos.